Пробуем сейчас делать колесо на одну руку, но с минимальным давлением на руку, то есть чтобы усилить толчок ноги. Давай. Следующее упражнение, это мы делаем колесо на две руки, но через преграду, на мат. Пробуем. Хороший толчок и мах. Вот, чтобы был хороший толчок и мат ноги.